Zuvande tirkimiyan kelime-i dimli û kurmançkî bi herfa ne. Türkçe nal Dimli nal Nale bergiri Türkçe namert Namert Dimli namerdi Namerdi Türkçe nankör Dimli nankor Türkiye nan nan çiçu çinuk mana mana nan çinu yani. Türkçe naz yani cilve anlamında naz yapıyor. Cilve. Dimli naz. Türkçe nazlı. Nazlı. Nazlı. Dimli nazi. Türkçe nazik. Dimli nazık. Türkçe yeni. Yeni. Dimli Nevi Yeni Yıl Sara Nevi Türkçe Nevroz Kur'an'ı belli bir çoğut kurutu Dimli Nevroz Türkçe Nahoş Dimli Neveş Türkçe Rahatsız Dimli Nerhat Türkçe Numune Dimli Numune Türkçe numara, dimli numara, nomre, kokeneyzi amor, Türkçe namaz, dimli namaz, Türkçe nişan, dimli nişan, Türkçe nesil, kuşak anlamında, nesil, dimli nesil, nesle makadiya, Neslimiz bitti.